这个组合啊，强调肘法更多一些。看一下啊，我讲肘法逻辑连贯，然后更难被别人破解的方式打九十度，对吧？所以说这个我打横走，横向的，对吧？然后这个我打条走，对。然后下面打哪个好？肯定打左面稍微好一些啊，相对啊，右手也行。但是这个时候看左手打，我模拟的对方后仰躲闪躲开了。 我重心偏移，借力打转身肘是这个逻辑啊，所以说很多时候打转身肘什么时候打？打空不小心，包或者说你故意的，你已经知道他要躲，我就让他躲，躲完了转身肘敲他这种感觉。再再来一遍，包包是一个节奏，走转身肘，先假装的左手，同时上步上步，绕个斜线四十五度角这个位置，绕到这个位置哈，不是在正面，迈到儿，脚跟。 那边等于屁股冲着他的感觉，但是这个时候你在侧面，他打不了你，不好打。转身走，包再回来，正蹬，包控制距离，飞膝，对。 点击加关注，私信我们了解 H P W 欧式泰拳线下教练资格培训。二月二日广州站，叠加这个动作去练习啊！当然叠加一起练习，有的时候你可能前面动作使不出来，有的时候可能正中加飞机使不出来，但没关系，建立这种本能的反应，这种练习从小背唐诗背课文这种感觉，掌握语感，掌握拳感、腿感、手感、膝感，好吧？喜欢这期自己练一下，拆分开了练也没问题，录下你的视频艾特我们啊，然后加一些话题都。 可以，然后感谢收看，下期见。